啊有有看到楼上好像没人。OK，哎有一个在爬上去，到楼上有一个，你注意他注意他位置，他有一个，楼上有一个。我要先进行谈判喽。还可以狙吗？还还不行还不行，不知道有没有人吃，等我。哎，里面的，等一下，有人住有人住有人住住住。看不到人，几位？ 他们有一个人质，不是跟你说是我们？啊，是的哟。怎么还有人啊？你们有什么条件啊？你先给他们放，给他们这这个人质是月之都的守护呢。守护吗？哪位啊？你们不要轻举今天不犯，没机会犯的了。我们我们给他，不住了，其实，毕竟他是庶民。今天开始，警察是要保护他，不会再放水了。 啊，能不能不能换一个劫匪啊？这这劫匪这一点变态。应该没有。怎么了？没有。乳头。啊啊！劫匪在玩你的乳头？哎，他说劫匪在玩他的乳头。你问他会不会爽啊？你问他会不会爽啊？哎，啊，人柱会不会爽啊？我我学长叫我问的了。哎，我们停这边，停这边，停这边。啊！这边刚刚好。你们有什么条件呢？哎，我们有什么条件呢？ 没有什么条件，哎，有啊，哎，什么条件？那我们先，你你叫什么名字啊？我叫杀人，叫杀人哦。那我们也自我介绍一下，我们是夜都的这一下啊，我们是九龙会最大的黑帮，也是唯一的黑帮。九龙会是不是？对。呃，歹徒自称他们是九龙会的，你们有没有听过？有啊，就是我们头号。 的正那个啊，通缉犯是不是不是通缉犯了？列管对象啊！你们穿中装的就站楼下。这么说的？你们听到的还不快快走开？因为你们很爱搞事，所以我们列管啦。我我们是警察，我们会怕你叔叔啦。谁在门口？哎，听我说个故事哦。什么故事？我会我会成为九龙会。他们又哎，你说一下。很久很久很久很久很久，还没有要求，他又要说故事了。有来，有一个提问。 一个叫小黑的人，他们哎没有包的数。等一下，哎，我问一下你们里面多少换那个歹徒啊？等我一下，四个歹徒。我我再探一次，我再确定一下。哎，你说不要打断我嘞。哎，对，不会不会。哎有个。啊来来来背。哎，继续。哎，再上一点点。我忍不住了，先先靠一下，因为我看到哎，先不要这样了，先不要这样了，等一下。OK 我看一下。哎。 他们哎，冷静啊！开枪了，冷静啊！他们开枪了，没有没有没有。里面谁开枪？里面他们应该是对空鸣枪。里面好像真的是一个人质，一个人质四个歹徒。对，哎，你说了，我听啊，我听啊。哎，他有一天到了，别把我们放在眼里。没有了，放在心里呀。放在心里，那就 OK 啊。 哎，你说有有有三个，分别两个在门口左右边，一个在后面的。哎，前二后一。他出了一个汉堡包，出了一个汉堡包，前二后一，小时。然后门口有，然后呢就变到九龙会了。哎，吃了汉堡包就变九龙会。这个什么？为什么？有那个罪犯了。劫匪劫匪。你那个里面是不是掺了马？然后有一个是站中间，呃，结实对吧？住，你们是不是用住的？ 毒品来让他上瘾，成为你们的人人员。全部都在大门。我旁边我不管。全部在门口。我就跟你说嘛。哎，有汉堡包吗？不要。你有汉堡吗？汉堡吗？猪排饭进去了。有啊，你要住不住？你你先先住一个。我先吃一个。要住汉堡包的人才能跟我讲话的。怎么要求？哎，要吃了。哎呀，我们真的很怀念吃汉堡。要什么才热乎乎的汉堡包。 没有关系啦，你们进监狱之后，我锁定不了，那边你可以请你朋友、你的家属帮你外送，只能锁一台。我我我们抢，看哪一台多人了，就锁那台。你去打工也可以出汉堡包，你抢银行只是多一点而已。OK，多一点就狂出，一直出，一直出，一直出。哦，一直出出出，小心胖胖鼠呢。啊，你们有什么要求吗？嗯，等一下，我们我们会。 出来啦！看着人数出来，哎，啊，你们就看着，不要动，不要追，不要追！哎、啊，人数什么时候换？哎，反正就在你们视线范围里面，我们会换人数。啊，你？啊？你、我们换人数，你就只只换宝宝，知道吗？什么？你们换人数怎样？你先进来。我先进去。对，我们不会对你做什么。你先进来。你确定哦？ 哎，对对对！哎，我要进去谈判喽。小心，注意安全啊。不用小心了，不会有事的。你这什么规矩啊？啊，香港正报警呢。你是不是出汉堡包出太胖，然后长这样了？没有啦，我们香港都这样的嘛。我怎么看不到里面的人了？一个人也不行的。啊什么？我们的遗愿就是想吃最后一次汉堡包，行不行？我只剩一个，我给你啊。 我不要，我要热乎乎的。哎，我也要。你要热乎乎的。我要，我想去麦当当吃。你想去那边卖？你想去那边出？喝可乐嘞。啊，你们带着，你们带着这个，啊，他们会害怕呢。你能不能满足我的心愿？我要商量一下，我我跟局长问一下。那个那个树，哎，局长，如果你不给的话，那个歹徒说，他们想要去麦当当吃热乎乎的汉堡。如果我们不照做，带他们去。 他就要直接枪毙人质，不用不用去啊，可以外送啊。局长说，局长说可以叫他们外送啊，要不要外送？外送就不不热了嘛，送不送？你说不送他他们说外送会凉掉了，他们要出热的。靠背，现在外送他凉到，你可以投诉他。对啊，哎，外送不是啊，外送凉了，你就可以投诉他，对不对？他妈的那个外送员没有五星好评，直接炒了。感染了怎么办呢？ 外传感染怎么办？对啊，疫情很重要呢。那那就你们跟那个外送员一起拿去烧啊？怎么办？我先天掉这个人做好了。哎，不要不要不要不要不要！哎，一句我们要出出汉堡包。局局长他们说他们一定要去献地呢。啊，那他们只能一个人出去买外卖回来。 我们就想回忆一下，不行吗？警方最大的让步啊，你看。警方最大让步是让你们一个人去取。局长说的。漂洋过海那么久，就是我们直升机去，可不可以？选一个代表去领。跟他去，我们有锁定了。不行。局长说只能一个人去。你叫你局长进来。你叫你局长进来。我他妈局长是你养的狗是不是啦？ 你出回去叫你局长进来。哎，没错，那个人就过来一下，我打个孔在你身上。喂，好，我看我看。哎，局长。啊？他们叫你进去，他有事情要跟你谈。我跟，我跟你进去，我跟你进去。来一轰打，车牌是 TDP 七八二七。没事没事，我我自己进去可以。OK。那个，如果我进去十分钟不出来，你们就攻坚了。 没问题。哎，局长吗？是我，啊，你们夜之都的警察是没有人性的，是不是？你们夜之都是不是不能出东西，就想吃一个汉堡都不给，是不是？我有我有我不要你的凉掉我要热乎乎的。哎，不要，不要。 那个从局长裤子里面拿出来的当然是热的啊。对。道怎么不让一个人走屋顶插地？直升机可不可以锁了？哎哎，你们直升机上几个人？两个。你们一个要不要直接在屋顶屋顶下下来，找机会狙击他们？ 呃，人质在手上，不要不要开枪。好，那那取消取消。没事，我我我会锁定一个，我会锁定他们的车。他们去后巷拿车吧。他们他们取车，然后去麦当当啊。呃，所有警员跟紧。他们进后巷。追踪他。哎。他的车是红顶蓝黑底，红顶黑底，香型车。车班的。 斯罗摩托班的三型车，六，他的车牌号码是六六 D G K 九九六，重复一次六六 D G K 九九六。他们，哎，你们要跟上来啊！有追踪到吗？有追踪到，追踪到，锁定了。十秒包围一次直升机。拉古纳斯大道现在。 还在我们站前，我们还在跟。你要跟他头顶，不然我看不到那个那个路路的那个名字。啊？怎么？你说不要跟太近了。不要跟太近，我们只剩几跟人位。他们是不是开枪啊？没有没有。一前一后，什么一前一后。什么一前一后？护送嘛。什么要护送？我要护送啊！护送。这感觉好像丧礼哦。 要不要帮他们播那个 Astronomy 啊？没事，前后四台警车啊，前面两台，后面两。萧以大街。这骑摩托车。我。你等算接人质？摩托车的接人质。萧以大街现在。突然加速了怎么？他有可能是要去取船哦。 小心，该怎么撞他都怕了。我们他们人在在手我们先先不要不要撞到。大楼区，就我们我们可能只知道他们的位置，看不到他们的人。太热了。他现在是警车开到不是？ 那个打一下公告说，呃，劫匪要快到那个麦当当，请所有市民不要去。啊，再打，全部市民不能接近那个范围啊，不然一律视为共犯。看我要打不了字，打不了中文。 是不是都在里面了？到了，先把警警笛关了啊！我关了。把所有警员进来，所有警员进来。哎小心他们有炸弹！哎呀，要多少就得打？飞机也下来嘛，直升机那个。对啊。哎，他们是要蓝草啦！蓝草吗？我我总觉得他是要蓝草啊。 没事，我我在旁边看，你们小心。我狙击，我狙击已经就位了，狙击手已经就位。全部警员注意，我一打。嘿，有有把握吗？哎，有。他要进去里面了，先不要，先不要要打出来。的是怎样？往右一点点，再上去一点点。 哦，直升机两个在上面看，我其他的进来一下。哎，大人质的在外面呢。你觉得大人质那个有没有把握？我可以打掉吗？大人质那个我可以打掉吗？你有信心吗？等等下，你你先让他不要动。那匪徒说他们吃饱了，然后就回去自首啊。啊？好。他说什么？他们说。 不要吃饱麦当劳就回去自首，我不知道是真的假的，先先看一看，我们先戒备，里面的也要戒备，啊，不然被突然有一颗什么手榴弹呢？一个两个，他家在麦当劳里面装，低手。哎哎，里面里面歹徒人质是四个没错吗？哎，出过出过。 好了，技能。哎，我们里面，我们那汉堡里面有放东西的。有没有送玩具啊？都来了是不是？送艾叔，啊，都来了，都来了。来来排队领汉堡，过来这里。哎，我要，我要。排队领汉堡吗？啊，对，排队领汉堡。他藏他们里面怎么打？哎，我要三个。你们警察是不是没有秩序啊？排队吗？哎我。 哎，局长先，局长先。哦，不用，我不饿，你们。小心他们装衣服。你说是听不懂啊？每个人都要出。干嘛？同归于尽。啊！对啊，我们同归于尽。我们外面还有两个，外面有三个，三个加五。哎，谢谢。他们又不知道吗？吃啊吃啊吃啊！哎，其他的，其他的。何放？到哪了是不是？我先垂钓下去把。 要要不要先放一下鸡爪钉呢？不用不用不用不用。是不是没诚意？不给面子啊！不是说吃了晚上会变小啊？我又不用吃。吃了就会长出来了。哎，对，长出来。应该说吃了胸会变大。这只要个，哪里汉堡啊？谁要汉堡啊？我我我。真的。人数不给。 来来来都发了，以前我的金条还不拿我的金条来买汉堡，还不还不给我出一个，操！我没有汉堡。你说想？汉堡都吃了，人机可不可以先放？都吃了，都吃了。别急嘛，先出完消化完嘛，是不是？啊，刚出完就跑来跑去。他们在他们在拖时间哦。哎，不行，给他也出一个，给他也出一个。啊，给了给了，穷逼。 他好像不敢了没？出了出了，打出来了。OK，出了。呃呃啊，我们就一样，我们去警警方自手。哎哎哎！现在要不要放开人质啊？要不要交换一下人质啊？ 哎，交换人质！哎，局长，我们本来交换人质要助手的嘞，啊，你在这不长不当我请你吃汉堡，你吃我，都吃了汉堡，你看都吃完。要不要先把，要不要先把，要先要先打拉一个，再打手上有人质的，还是打？手上有人局长，局长，你把人，你把，你把人质往外带，这样可以举起。如如果你要，如果如如果你要要开的话，那我说一下。想要人出来了，要要要开吗？ 要开吗？要开吗？有把握，有把握就开，有把握就开。等我一下，等我一下，让他让他先招架吧。一旦举起，就要立刻攻击哦。来来，我数三声，三、二、一。不要管我，你们先走，不要管我。快！走。又是起绝吗？不要不要开枪。好了吗？ 全打掉！哎，我锤枪下去。哎，怎么人质也死了？人质没有死啊，人质没有死啊。他只是出来了，人质死了。人质要倒地哦！笑死！我刚干，我刚偷打局长两枪哎！晚安。 我看太远了，局长那个白衣服很远的时候看起来很像，很像和平收手，不像那个啊。哎，他没。哎，人质没死，人质没死，人质没死吗？他刚刚可能他装死，他装死。是不是摊牌了？他他装死而已吧。他地上不都血吗？我也要睡了。那些是那些是劫匪的血了。 确定？缺点了，嘴巴出血，嘴巴出血，可能是那个犯人吐到他了。脚有血，怎么了？他是踩到了。好，晚安了，他。哦，你跟劫匪是认识的吧？谁的精灵啊？不认识的，他他们怎么无缘无故绑你啊？我在银行存那个金条啊。我存金条吗？哦，你怎么有金条？你连衣服都被。 对啊，哇！你连衣服都被剥掉了呢，那些金条还在吗？我不知道嘞，他们抢走了嘞。抢走了吗？衣服来了，阿仙拉回。啊！搜一下犯人有没有金条啊，身上。我应该是击倒两名还一名啊，我刚才没看呢，我要看回放。哎，这个这个蓝色衣服的我带回去。没事，我算一个，我就可以升升升升位。我只拿一个。 这个绿毛的我我带，其实很危险，好险！他飞机上那一个没没失误，如果人质那一个他没打掉，就就狙了，就安全打掉，只要人质死了，我们就算算是失败了。戴帽子的我戴，我一枪都没开到就被蜂窝了。可以让我带回去啊？我就我就叫局长往外带啊，然后等狙击啊。 你们还傻傻的跟出来啊？你们怎么不讲武德？哎，还有一个，哎哎哎，还有一个，一个带一个，一个带一个，带嘞。哎呦啊！那边还有个绿头发的。来离开，离开，离开！现在离开。你看得到吗？现在离开啊！我看不到呢，按抖一下。我看到了。那麻烦那个那个人质先生要带回去啊。 杀人嘞！我哎，我在在做一个人质，啊，做一个劫匪。谁还有还有位置可以让我扎一个方向？ <laughs> 全部都开走了。轻一点，轻一点。边了。哎，我很轻，我很轻，没事。走走走哪里？走哪里？走啊，坐谁的车？来，我带你去。呀，你前你住最近不是在做樱桃？ 啊！你怎么也进去跟九龙搞这个？没，有人开车载你？不是，这是我的车，这是我的车。哎，等一下，你要不要摘一下人质？哎，人质了。哎，人，哎，哎，人质有啊。哎，你上我车，你上我车。上车，上车。哎，学姐不上车吗？哎，还有位置啊。还有啊，右下，呃，前面啊，前座。 不是嘛？你对啊，樱桃好好种，不是很好赚钱吗？怎么要来做这个？诶，不，我我在跟歹徒讲话。要不要买樱桃？我车牌 YHX 五四五二是谁的？哎，我走错，带不了。我的，你刚开走我的车。锁一下车吗？ 我可以自己走吗？诶，好，先把关在那个铁你看，我我之前被你抓，我都住己走啊。诶诶，你这样可以走吗？卡卡住了啊！这一台是龙拿的。那一台车是龙拿的。哦，我知道，我知道。诶，你好不容如自己走呢。对，我带你。哎、可以了，一可以了还是都在下面呢。安。 你是觉得樱桃不够赚吗？所我们要等七人杀也在跑吗？对，先说等一七人杀。很累？OK。很累吗？都还没收。现在可是要赚钱，我这个正行生意就是会比较累啊。那我这个没金条，你看我们警察每天也要出勤比较久啊，才会有那个薪水。请他们在里面休息一下啊。对啊。你们薪水不是很多。 不一定啊，要看 <laughs> 看案子判的多不多啊。我前两次只领三十呢，然后这次玩玩两天发八十八十多。什么东西？是啊，但是不需要收。啊？子弹。哇，那么多！哎，真巡视，真巡视好了，这一间这一间，右边的也通通收过了。啊！谁是谁？谁指使你们的？对。 上任警官，稍等一下哈。呃，好，最右边那个判一判。大枪哪里会有枪声呢？他判了吧，右边那个。我忘记是谁了。我跟你说，如果你说出谁是子模，我可以帮你少少一点刑啊。有没有想法？我，一下，我想一下啊，我想一下啊。我出个汉堡好不好？可以啊。 我记得好像是那个那个，T，哦哦哦哦哦 T 后面那个人。好，哎，那个我这个结尾说主谋是一个叫 J 什么的。这这个判多多久啊？好了，大概你们里面有 J 的，我知道大概是谁了。哦，这我不知道呢。 这个嘛，我我跟你说了，不是呢。你这个黑色身份，毕竟我之前认识，大概住到你啊。我看你也是算不错庶民。对我觉得你应该是被他们带坏了。证人也说是戴黑帽子的人是主报。什么都不碰呢，对他们，我跟你说了，不要不要跟着那那群普龙公的一起一起一起混呐。不行啊，那当那个那个时候是谁带我来带我的？ 啊！可是他很落赛呢。啊，没有，他也没有今天的我。哎，紧的，好吧，赶紧判一判啦！啊，那这边，你说他判你，我就判你，就一张那个了，抢劫银行了，其他的我就不罚了。一张多，少？啊，我看没有办法选择监狱，多少？二十个月吧。哎，那个证人有没有理？银行是十二万，十二太多了啦。 没办法啊，这个我们得公事公办啊。绑匪。你看其他人可能除了银行抢案，还可能有什么谋杀、谋呃试图谋杀市民什么的。好了，OK OK。对啊。OK OK。啊，就一张啊。一好，一张。那华者呢？一般是十五个月啦。那我这边罚你十三哎，十二好了啦。什么？五天可以吗？五天。 五天不行啊，那个十昨天吗？你啊，我问你一下，银行你是初初次换案是不？是？我说不用问了，主播是啊，OK OK，都以，都以。把灯开了没？都开。你银行没有案底吧？之前？我没案底啊。OK，把单都开开，然后这个二十五个月主播，你们你们局长很凶，那你涨价他忍？没办法，他就是他就是正义的化身嘛，这个镇上的。就是我怎么样？ 好，那就十十个月了。看在你是初犯，还蛮配合的。我我不赔。OK 了，OK 了。啊，这边什么情况？啊，这边好了，这边好了，这边好了吗？我要送去。有了，发了，没问题。啊，为什么在这边判呢？因为里面四个人啊，哎，三个人啊。啊。